Virus er nemlig noen gufne små banditter. De er bitte, bitte små, og i en dråpe med spytt eller diaré kan det være millioner av virus. For å bli smitta så holder det bare at du får noen veldig få virus i kroppen. Et virus kan ikke leve og formere seg av seg sjøl, så det er avhengig av å komme inn i kroppen din og kapre en av cellene dine. Der stikker viruset hull på cella di og sprøyter inn oppskrifta for å lage nye virus. Og den stakkars cella blir forandra til en virusfabrikk. Etter hvert så blir den så stappa full at den til slutt sprekker. Og en hel armé med nylagde virus er klar til å kapre nye celler. Det her er ikke så artig, syns kroppen din. Så den begynner å gjøre motstand mot viruset. Derfor sørger den for at vi hoster, kaster opp og får diaré. Sånn at viruset kan komme seg over til neste kropp og gjøre samme operasjon der. Eh. Ooh!